اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Learning is fun. Learning with Saki. Learning is cool. At home at school. We learn about Allah and what Muhammad said. Every single day we're learning something new. We're learning with Kazra about healthy foods to eat. Tima loves to teach us new things every week. Learning is fun. Learning with Zaki. Learning is cool.